हजुर तपाईँहरूको पनि फाइल जेपिसी फाइललाई पिडिएफमा कसरी कन्भर्ट गर्न भनेर तपाईँहरूलाई समस्या भइरहेको छ तपाईँसँग ल्यापटप कम्प्युटर अथवा तपाईँसँग त्यस्तो कुनै हाई डिभाइस छैन भने तपाईँसँग एउटा मोबाइल छ त्यो मोबाइलबाट नै तपाईँले आफ्नो फाइललाई कसरी जेपिजी टु पिडिएफ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ with in certain time period भनेर आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछौँ कि तपाईँको जेपिजी फाइल जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिनौँ जस्तो प्राय सरकारी काम गर्दा होस् अथवा कुनै तपाईँको आफ्नै काम गर्दा होस् डकुमेन्ट अपलोड गर्दा होस् त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ पिडिएफ फाइल मागिरहेको हुन्छ र त्यो फाइल चाहिँ कसरी तपाईँले क्रिएट गर्ने तपाईँले कसरी बनाउने तपाईँकै हातको मोबाइलबाट आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइल अथवा तपाईँसँग जे छ जस्तो छ है त्यसबाट चाहिँ भनेर आज हामी यस भिडियोमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ हजुर साथीहरू नमस्ते welcome back to another video र म हुँ तपाईँहरूकै साथी सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ आज हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ सर्वप्रथम तपाईँसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ पिडिएफ फाइलहरू हुनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई तपाईँले आफ्नो ग्यालरीमा फोटो खिचेर राख्नुहोस् राम्रोसँग तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ मैले दुई तिनवटा फाइलहरू चाहिँ मैले चाहिँ फोटो खिचेर राखिसकेको छु र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मनपर्ने ब्राउजरमा जानुहोला गुगल क्रोम हुन्छ अथवा तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ सर्च बक्समा गएर तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ जेपिजी टू पिडिएफ हजुर र जेपिजी टु पिडिएफमा तपाईँले टाइप गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ सुरुमै तपाईँलाई एउटा यहाँ फर्मेटमा यहाँ आउँछ है लिङ्क आउँछ W W W dot I love PDF dot com यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिलेक्ट जेपिजी इमेजमा यसो क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फाइल है कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो फाइललाई तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मैले चाहिँ मेरो दुईवटा फाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ छ दुई तिनवटा फाइल मैले चाहिँ यहाँ सेभ गरेँ त्यसपछि यसलाई मैले डन गर्छु है र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ स्टेप बाई स्टेप मेरो तिन चारवटा फाइलहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बसेको छ तपाईँले यहाँ एड अझै तपाईँलाई थप्न मन छ भने यहाँ प्लसमा गएर फेरि थप्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुनै फाइल है डकुमेन्ट मैले फेरि यसलाई थप्न चाहेँ र त्यसपछि तपाईँको थपिसकेपछि यहाँ पाँचवटा फाइल भएछ र सिम्पली तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ कन्भर्ट टु पिडिएफ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा यहाँ चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ डाउनलोड द पिडिएफ भनेर यसलाई तपाईँले सिम्पली डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँनिर राख्ने लोकेसन है डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइल चाहिँ डाउनलोड भएर आइसकेको छ सो तपाईँले यहाँ चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाईँले आरामसँग यो पिडिएफमा फर्मेट भइसकेको छ यसलाई तपाईँले आरामसँग यसलाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको चाहिँ सेयर पिडिएफमा गएर तपाईँले साइज पनि हेरेर कुन चाहिँमा छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ मेल अथवा तपाईँको वाट्सएप भाइबर सोसल साइट है जे छ त्यसरी तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ हस् साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र जान्नुभयो कि सिम्पली तपाईँको आफ्नै हातको मोबाइलबाट जुन तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ सिम्पली त्यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट है जेपिजीलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली पिडिएफमा कम्बाइन गर्न साथसाथै तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न जान्नुभयो होला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियो मार्फत तपाईँले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ कहीँ कतै मैले गल्ती बोलिरहेको छ अथवा मैले गल्ती भनिरहेको छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँले हाम्रो कमेन्ट सेक्सन ओपन रहेको छ त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीलाई सहयोगी जस्तो भिडियो सामग्री लागेको छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला उहाँहरूको सोसल साइट अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ र आगामी पनि यस्तै यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाबाई